Ah, quarantine. друзья, э, давайте приготовим завтрак. So are you ready? Yeah, I'm ready. ready? <laughs> Let's do it. All right, let's go. I'm sorry. направление? Направление. Направление. One minute. Назад, переснимаем. А мне можно туда зайти? Или только вам? Да, Там пропуск? Можно. Можно, ну, чтобы не мешаться просто друг другу. Нет, нет, нет, нет, если можно кому-нибудь лежать. Так. Столик стерильный, присаживайтесь, пожалуйста. Угу. Сейчас мы вам возьмем залог крови. Вот она весела. Кровь забор будем производить из вены. Вот его разгиба. Аллергии ни на какие препараты э, для обработки кожи у вас нет? Нет. А, а, Аллергии нет. нет. А, крови не боитесь, сознание не теряете? Крови не боитесь? Э, а? Don't you afraid your blood? Huh? Don't you fallen if you see your blood? Do I? Yeah. Yes. No. Прекрасно. Нет. Jen, well, why, why you want to do it? Uh, why it's important for you? Uh, to do the, to donate the yeah. plasma? Yeah. Well, because if you can help other people that have this, if they can find out some kind of um, cure or um, vaccine, then I think it's very important because, you know, I was lucky because, um, you know, it didn't affect me too much, but other people aren't going to be as lucky. Mm -hmm. Работать с кулаком. Угу. Как себя чувствуете? Удивительно. А, очень хорошо. You stab people very nicely. <laughs> Я не понимаю, извините. Вы очень, э, ну, очень хорошо делаете прокол. Спасибо вам большое. В людях. <laughs> Если... Если дословно. Все. Да? Поднимайте, пожалуйста, Сейчас вам зафиксирую повязочку. Через полчасика ее снимете, хорошо? Угу, хорошо. того, чтобы вам больно не было. Я делаю вам надрез. Ты сейчас как там держишь, на выходе? Не, не, а, это не принципиально. Все. The stabbing, no problem. Да, очень быстро. Да? Угу. пошел к Крицам вода, пожалуйста. Бай-бай. Это интересно. Either either I still have coronavirus, but I feel okay, or I don't. And that's not his problem, it's your problem. Не, давайте мы как бы Do you understand Russian? No, As well? but I, I understand that. Pro- pro- uh, you understand now. So Yeah. IGM and DGVC is control Mhm. streak, so control is okay. Your test is valid. Okay. It's a magic. Yeah, I А, guess. Я бы очень хотела вам Спасибо. предположить результат, но я не могу. <laughs> Why? What? What? Oh, спасибо. М, Всего доброго. Uh, look,